नमस्कार मित्रांनो अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा शेअर करा लाईक करा याने आम्हाला प्रेरणा मिळते धन्यवाद शारदीय नवरात्रोत्सव सुरू आहे नवरात्रोत्सव साजरा केला जात आहे या नवरात्रोत्सवात माझ्याकडून काहीतरी सेवा व्हावी म्हणून हे सप्तशृंग स्तोत्र श्री गणेशाय नमहा श्री सरस्वत्यै नमहा श्रीगुरुभ्यो नमः श्री दुर्गादेवै नमः ॐ नमो श्री सप्तशृङ्गनिवासिनि नमो सह्याद्री शिखररूपिणि नमो त्रिगुणरूप विश्वमोहिनि जगज्जननि तु नमो नमो महिषासुरमर्दिनि नमो सुरवरबन्धमोचनि नमो भक्तमनोल्लासिनि दैत्यकुलदाहिनि मूलमाया भगवति तुझी या नामे भक्त गर्जती सगुण रूप नटली पर्वती पाहता तटस्थ सुरनर कष्टे लंगुनी गिरीवर जवळ करिता तुझे द्वार शिनभाग उतरे पार नवल अद्भुत हे चिपई सुंदर ध्यान मृत्युलोकी भक्तलीन सद्विवेकी साष्टांग नमोनी नयन झाकी हृदय मंदिरी रूप तुझे सर्व सुरांचे तेज एकवटले अष्टादश भुजा रूप नटले दानवा अंगी भय सुटले उर्वीवरी प्रगटता सर्व देवांची एक शक्ती प्रेम भावे करावी भक्ती ओळंगती चारी मुक्ती निश्चय चित्ती असावा औटपीठे भारता माझारी अर्धपीठ सप्तशृंगगिरी दुर्गा हीच अष्टादशकरी पावली निर्वाण भक्तासी विप्रकुळांची कुलस्वामिनी रेणुका माता पुरनिवासिनी क्षत्रिय कुलवरदायिनी तुमचा पुर तुगाई तृतीय वर्ण वैश्याची आई करवीर निवासिनी रमाबाई शूद्रादिजा वर्णाठाई सप्तशृंग दुर्गा कृपाळू ध्यान धावते पर्वतकंदरी क्रोधावली असुरावरी नाना प्रिय आयुधे करी रणांगणी उभी जैसी कधी सौम्य रूप दिसे कधी नयना उता बासे भक्तजनाला विलेपिसे संचारोनी नाचवी थै थै सन्मुख पर्वती मार्तंडेय यमुनी वदे मधुर मधुरध्वनी परिसे जगदंबा लक्ष लावुनी हस्तकर्णासी लाविला घोडंब निवासिनी ध्रुवबाला सवनार्थी उभी पूर्वेला पाठीशी परशुराम बाला निसर्ग रचना सुंदर गणेश तीर्थी लंबोदर यमुना तांबुल तीर्थ मनोहर शिवालय तीर्थी सिद्धेवर स्नाने पतिता उद्धरी पिंड श्राद्ध पितृतर्पण करिता पूर्वजा उद्धरण मणिद्वीपी स्वानंदे करुण समीपता भोगिती नवदुर्गा पर्वत शिखरी शस्त्रे सज्ज घेऊन या करी गुप्त उभ्यारण सुंदरी ध्वज रक्षणी सावध सप्तमातृका विकराळ रूप करी पाजाळुनी दीप स्वेच्छे खेळती समीप रक्षणी सप्तशृंगाचे वेताळादी चंडिका भैरव शाखिनी डाकिनी बिरुदेव ती स्वयमेव अंबिका दरबार अद्भुत चमत्कार अनेक वर्णिता वाटेल कौतुक सर्वस्वी नटली रूप एक भगवती अंबिका समर्थ राम असता बाल ब्रह्मचारी तीर्थे विरलासे उर्वीवरी तव सप्तृंगासी रावणारी दर्शनास्तव पातले रघुनाथ वनवासी असता पंचवटीये निवास करिता संगेत घेऊनी जनक दुहिता मातेच्या दर्शनी येत असे अद्यापि सिंदूर चर्चुनी जगदंबे सन्मुख बैसोनी भक्तजना दर्शनी सगुण रूप नटला असे ऐसी माय माझी अनादी सद्भक्ता उतरावी भवाब्दी योगिया ब्रह्मानंदपदी स्वानंदे बैसवी अक्षय रूपे सप्तशती शुद्ध वैखरी उच्चारिती तयासीच उत्तमगती तव कृपे लाभधसे ऐसी जगन्माता श्रीमंतीण बक्ता का करीसी हैराण अन्न उदका सवदिन दिन हिंडविसी दारोदारी बक्ता कसोटी लाविसी खरे खोटे निवडिसी सद्भक्ता अपंगिसी अंती दाविसी ब्रह्मरूप तुझे गाता गुणगान राधा सुद झाला लीन जळी स्थळी तुझे ध्यान अहोरात्र ध्यातसे कधी दाविसी स्वरूप भक्ती करिता तप अंतरी ध्यान दीप अखंड जळतो तव कृपे आता नको अंत पाहू करपल्लवे किती तुझ बाहू यादना कुटवरी साऊ मोहिनी दयाळे जीवन कळा चिदानंद रूपी चितकळा त्रिभुवन सुंदरी वेल्लाळ भोळा कुळा भाव माझा माया ब्रह्मांत मानित मानिती भेद निवडिता तटस्थ झाले वेद ज्ञानवंत पैगालिती वाद खेद बहु वाटत असे आंबे तुझी कृष्ण हरी राधा रुक्मिणी जनकुमारी माया ब्रह्मांचा खेद दश आवे दत्व नसेची देहा सवे फिरे छाया तैसी व्यापली हरीची माया ब्रह्म स्वरूपी ओळख द्याया जगदंबिका समर्थ पित्याची ओळखी माताच सांगे बाप म्हणविता वर पांगे दूषण येईल निजांगेन समाधान मायकरी सगुण सृष्टी सगुण देव भावे मानिले स्वयमेव वेद पाहती जीव सोहम शिवा विसरले माझेल वादाचा पाल्हाळ दुर्गा भगवती गुणवेल्लाळ आमंगळासी खरी मंगळ कृपामृत दृष्टीने तुझे रूप ध्यानी मनी श्री मुकट पंचफणी केस मोकळे सोडोनी मान झुकविली उत्तरे कुंकुम लाविले स्वस्तिक हरिंद्रा गुलालबुक्काटिक वक्रभुवया सुरेख कृती शोभती शंकरे चंद्रमा धरिला जटेत तोची दुजिया मुकुटात दैत्यावरील को क्रोध बहुत शीतल होण्या धरिला असे किंचित मुरडिले नासिक नतनी सर्जाची सुरेख लावली लावली टीक दृष्ट सगुनीला होईल कर्णफुले शोभती छान विडा मुखी कर धरून अलंकार गळा भरून नावीपर्यंत लोळत असे पुतळ्याची हौस बारी ताईत पेट्या डोरले नगरी कंठा बोरमाळा गळसरी महाराणी शोभत असे रंगा रंगाच्या पैठण्या फार नारळी जरतारी बुट्टेदार छातीवरी उभा पदर गुर्जरी न माय माझी पायगुळ दिसे छान शाही तोडर ना सच्च चरण उचलोन वाम पुढे टाकिला कमंडलू रुद्राक्ष माला वाम सव्य दोन्ही कराला सव्य हस्ती परुषोधरीला वाम लाविला मुकुटासी आणि हस्त चतुर्दश शस्त्रे धरिले बहुवश दुष्ट दानव दंडनास वर्णिता विस्तार वाढेल अश्विन शुद्ध कोजागिरी शृंगार पूजा षोडशोपचारी महापूजा रात्रभरी नाम गजरी कल्लोळ कोजागिरीचे चंद्रामृत रम्यवन श्री डोलत वैकुंठ गैला सुभासत भाविक वक्ता स्वानंद वनस्पती सिद्ध सोज्वळ धरुजाता से ज्वाळ संधिनी संजीवनी कोमल मृत जीवा उठविती गळसरीची प्रदक्षिणा सोपी वाटे बहुजना आखतीर्थ प्रदक्षिणा अष्टतीर्थ दर्शन सूर्यतीर्थ कालिकातीर्थ गंगा लक्ष्मी सरस्वती तीर्थ तांबूल यमुना शीतला तीर्थ स्नाने पापे नासती तिसरी महाप्रदक्षिणा सुरत राजा वैशस्थाना वणी मार्कंडेया सहजाना गणती दीन योजने कृतयुगी ब्रह्मा सांगिनार्दा सिद्धिदायक भक्तवरदा कालिका लक्ष्मी शारदा जगदंबिका हीच पै ममकमंडलू पासून निघाली गिरिजा तीच गिरणा नाम पावली महानदीत मुख्य झाली पर्वता सन्निद वाहतसे ऐसा या अर्धपीठासा महिमा नित्य जपावे भक्तीस नामा दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गमात्मा स्वरूपिणी दुर्गा दुर्गार्दिशमनी दुर्गमा दुर्गपद्वी निवारिणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसादिनी दुर्गनाशिनी दुर्गभ्या दुर्गतोद्धारिणी दुर्गनिहंत्री दुर्गमापहा दुर्गमासुरसहंत्री कलियुगी नाम नाममंत्री उद्धरतील मानव दुर्गम ज्ञानदा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी दुर्गभा दुर्गमायुधधारिणी लोका दुर्गमार्ध स्वरूपिणी दुर्ग लोक दवानला दुर्गमार्गप्रदा श्रीता दुर्गम विद्या दुर्गमता दुर्गमांगी अंबा माता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गभ्या दुर्गमेश्वरी दुर्गबा नामाजारी नाम पटणे संकडे निवारी दुर्गदारिणी भगवती नामस्मरणी ठेवून विश्वास त्रिकाल जपावे बत्तीस नामास निर्विघ्न करील भक्तास दुर्गम ध्यान वाशिणी नामजी श्रेष्ठ न च साधती कष्ट नाम महिमावरिष्ठ कलियुगा माजारी तनमन धनेची शरण धरावे आंबेची चरण त्रिविध ताप दारुण निवारील निश्चये निष्काम गरिता भक्ती अंगी बाणे चैतन्य शक्ती चौपुरुषार्थ चारी मुक्ती गोळंगती सर्वस्वे मोहिनी निवासी महालयाच्या पंचक्रोशी एक योजने दक्ष दक्षिणेसी जन्मभूमी कार्यगाव प्रतिष्ठान निवासी एकनाथ मासिक वारी पिता करीत नाथ कृपेने जन्म होत देह नाम निवृत्ती माता माझी राधाबाई मुखी नाम अंबाबाई बालपणी मंत्र देई तोची लोलो लागला सप्तशृंग दुर्गा माई तुझी लीला तूच वदवी भरून उरली सर्वाठाई मी तवा ज्ञान बालक श्रोतया विनवी भक्त कवी चुकी भुली पदरात ग्यावी बहुश्रुत अनुभवी नमन माझे साष्टांग इति श्री पद्मपुराणांतर्गत वर्णिली सह्याद्री खंडात मार्कंडेय सप्तशतीत सविस्तर कथियले तया आधारे वर्णन केले भक्तिभावे शृंगारिले श्री जगदंबे चरणी वाहिले भक्ता मुखी वदवावे श्री जगदंबार्पणमस्तु मित्रांनो आवडलं असेल सबस्क्राईब शेअर लाईक करायला विसरू नका धन्यवाद